مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الحب ومنا جميع هو الفريقين من نور thế cái ni bên nụ biểu hoa bên nở cha mi hoa phải đi cái مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد والفريقين من نرب ومن نجم هو الفريقين من نرب ومن نجم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق خير محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور من نجمين هو الفريقين من نور